presented by Open Music. तो तैले हो हमरा के तर तो तरपैले हो जन तो तैले हमरा के तर तो ई जुदाई के सपना जब दुनिया कुछ के उस हटके देख न फेरु कबू पलटके कमी कुछ रहे हमरा प्यार में जाइब काले कफन में लिपट के बाटे आखिरी मुलाकात फेरू होई नहीं बात प्यार के दरिया में बहबना जब दुनिया में हम रहब ना कुछ केहू तहरा पर नौतन को बीस बसबा हाँ बुझा के राइटर सोन कहे सब सही देव सुनील के टूटल सब आसबा जन जोई बुत भूल অপমারি নাহি সুল রবি রঞ্জন জৈসে ঢবনা জব দুনিয়া के हो से कहबना जब दुनिया में धइले हमरा के तरपैले ई जुदाई के सपना जब दुनिया में हमरा अपना कुछ के digital recording studio Moniyari was presented by अपन म्यूजिक हो तो हो जान तोर पतहरा हमर जनह जा खोदाइल जनह जा हमर गोरी गेट पर बोला केकरा मिले ओई बुढ़े না যাক খোদাই চিতা জরল হমর গরি তাহারা গেট পর বলা কেকরা সব মিলে ওই বুডে recording studio, Moniari WhatsApp. গলুনা চালা রে নাহি হকি যায় মালা ডালি কবন साहत छोड़ब अपना सोनम के बरायात आबे ओकर मीठी मीठी बोलिया कैसे ले जाई केहू सोझा हमरा डोलिया केहू रोके राउंड रे हम नहीं छूब देव सुनील दिल में रखले बात रे राइटर सोहनु के बाबी सबात रे हाँ, के सामने रे हम नहीं छूब दे सोहनु के बाबी सब हसरे गोली चाहे चली भाला माला डाली कौन साला रे नहीं होगी जय माला रे माला डाली कौन साला रे डायमंड रिकॉर्डिंग एच वीडियो अच्छा ना प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक जदी के हुसैन डाली गोरी तहरा मा कुछ कर जा दिलावा Moniari was presented by Open Music.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 गम में सोता चलो सैया में माल रोता अखिए के अपना लोरवा से धोता चलो सैया मरवा में माल रोता चलो सैयार मरवा में माल रोता के अपना लोरवा से धोता चलो सैयार मरवा में माल रोता चलो चल चल यार चल यार चल यार चलो सहिया मरवा में माल रोता अखिए के अपना लोरवा से धोता अपन music digital recording studio Moniyari was